Pada kali ini, kita akan melihat anggota yang baru dalam kita mengeluarkan makhraj huruf kita iaitu anggota lidah. Perlu saya beritahu dahulu, kebanyakan huruf-huruf bahasa Arab keluar daripada lidah. Terdapat lima bahagian kesemuanya daripada huruf-huruf ini. Yang pertama adalah aqsal lisan, iaitu lidah kita. Kita bayangkan, awak bayangkan lidah ini seperti tap tangan saya ni. Ha, yang paling belakang sekali yang hampir pada tekak kita itu aqsal lisan pertama kedua kita ada wastul lisan di tengah-tengah sedikit daripada lidah kita wastul lisan di tengah-tengah lidah ketiga kita ada hafatal lisan iaitu kedua-dua kiri dan kanan lidah kita salah satu daripada kiri dan kanan sides of kita punya lidah eh, tepi lidah kita yang keempat kita ada adnal lisan iaitu hampir-hampir kepada bahagian hujung tapi dia belum sampai hujung lagi ha, terdekat hampir-hampir kepada hujung lidah dan yang kelima kita ada tarful taraful lisan iaitu hujung paling last sekali dalam lidah kita taraful lisan jadi lima ya kita ulang balik aqsal lisan wastul lisan hafatal lisan adnal lisan dan yang terakhir taraful lisan kita lihat pembahagian yang pertama iaitu aqsal lisan paling last sekali dalam lidah kita paling belakang sekali okey yang keluar daripada aqsal lisan ini ada dua huruf iaitu huruf qaf dan adik dia huruf kaf okey huruf qaf dan juga huruf kaf untuk mudahkan kita faham qaf ini abang dia tebal sikit daripada kaf qa ka ha okey so dua huruf qaf dan juga kaf huruf qaf ini bagaimana caranya? Kita gunakan lidah kita di bahagian belakang ini, kita tarikkan lengkung sedikit ke belakang. Kemudian kita naikkan hampir kepada langit-langit. Ah, langit-langit di atas ini adalah bahagian atas mulut kita. Seolah-olah lembut seperti gusi begitu. Kita kenakan hampir kepada di atas. Okay, kita lengkung ke belakang, naikkan ke atas. Contoh huruf qaf, daripada situ akan keluar huruf qaf. Contohnya, iqra, iqqa, qa. Contoh lagi kita sebutkan qala. Contoh yang ketiga kita sebut qila. Okey, contohnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qa. Qa. Kita tarikkan, cuba tarik ke belakang. Qa. Okey, kita lengkung naikkan bunyi qaf. Qa. Bahagian kedua daripada aksal lisan ini adalah huruf kaf. Sama juga cara sebenarnya, cuma sedikit ke depan sedikit barulah boleh keluar bunyi tipis. Ha, maka akan terjadilah bunyi kaf. Kaf lengkung tapi sedikit ke depan kenakan hampir pada langit-langit. Kaf. Okey, contoh kita baca alam nashrah laka. Ka. Laka sadrak. Sadrak. Ha, kita gunakan belakang lidah kita ni. Naikkan sedikit ke tengah, ke hampir kepada langit-langit kita. Okey, baik itu adalah aqsal lisan. Qaf dan juga kaf. Bahagian kedua adalah wastul lisan, iaitu tengah-tengah bahagian lidah. Ha, kita bayangkan di tengah-tengah bahagian lidah kita itu, apa kita perlu lakukan? Kita naikkan ke atas, lengkungkan, kita naikkan ke atas, kenakan pada langit-langit. Langit-langit adalah bahagian atas mulut kita tu. Okey, kenakan. Daripada situ, kita akan keluarkan tiga huruf. Huruf Jim, huruf Shin dan juga huruf Ya. Okey, huruf Jim, Shin dan juga Ya. Okey, kita lihat contohnya. Contoh huruf jim. Di dalam surah Al-Fil kita dapat lihat ayat tarmihim bihija ja bihijaratin min sijil min sijil ja ja kita lengkungkan tengah lidah kita naikkan ke langit-langit ja huruf yang kedua adalah huruf shin ah sama juga cara sebagai contoh ayat washamsi washamsi sha shamsi washamsi waduhaha kita naikkan ke atas lengkungkan okey yang kedua contoh ketiga adalah huruf ya perkara yang sama juga kita lakukan lengkungkan tengah bagian lidah kena pada langit-langit contohnya allazina hum yuraun yu yuraun samalah kalau kita baca ya ya ayyuhalladzina ya yu ataupun yi sama juga kita lengkungkan ha itulah was tulisan jim huruf shin dan juga huruf ya bahagian yang ketiga adalah hafatal lisan okey hafatal lisan ini adalah huruf satu huruf saja yang keluar daripada hafatal lisan hafatal lisan adalah tepi lidah kita di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Pilih yang mana kita selesa untuk kita sebutkan huruf itu. Apa yang perlu kita lakukan? Tepi lidah kita kiri ataupun kanan, kita naikkan, kita rapatkan ke gigi geraham, molar teeth. So kita rapatkan, langgarkan. Ha, kita melekatkan akan terbit daripada situ satu huruf iaitu huruf dad. Ha, huruf dad. Silap kalau kita ingat huruf dot ini adalah tebal kepada da. Dot. Nanti bunyi dia jadi bahasa Inggeris. D-O-T. Dot. Ha, dia bukan dot tapi dot. Kita dapat seolah-olah seperti kata dia nak bunyikan suara dia. Ha, so bunyi, begitu bunyi dia. Dot. Dot. Dan sebahagian ulama' sebutkan bahasa Arab ini, Luratul Arabiyah, dia sebut nickname kepada bahasa Arab adalah Luratul Dot. Kerana susahnya untuk kita sebut huruf Dot ini. Okey, sebagai contoh, kita boleh lihat ayat wal adiyati dabha. Dabha. Saya rapatkan, kenakan dengan gigi geraham. Dabha. Ataupun al-Fatihah. Walau walau Okey, kita rapatkan, kita tebalkan bunyi dia maka akan lahirlah huruf dad.